Marci, megkérnélek, hogy ne ásíts, légy szíves. Nem kérhetsz meg rá. Semmi jogod nincs a kérésekre. <gasps> Jaj, ó. Marci, össze foglak csukni, ha meglátlak élőben. Nagyon, nagyon háttérzajos volt ez. Valami marhaságot hallottam, de csak sisterekben. Oh, fuck that. What's happening? Hello, van, Marci. Hát Csak ó, óvato, óvatosan a buszokkal, meg a villamosokkal, mert összecsomagollak és elpostázok máshova vele együtt. Shit boy, roasted. <laughs> Shut the fuck up, Robi, te vagy a másik. Robi. Robi. Yes? Volt egy olyan gondolatom, Úristen. Jézusom. Jézus, uram is. Nincs Akár Marci, Marci. Erre, erre küldök egy emojit. <laughs> hát nagyon sok múlik. Viszont most, most Shut the fuck up. Nem menjél be. Shut the fuck up. Ez most egy puki volt? Aha. <laughs> Olyan volt, mint egy ilyen motor, ami ilyen nagyon gyorsan elment. <laughs> Jövök, Marci! Du, du, du. Ó, kürtöd, Bence, please, come on, man. De próbáld meg, csak próbáld meg. De nem tudok, van meg. De csak próbáld meg, addig nem, nem megyek tudom, be. megpróbálni se tudom. Addig nem megyek be. már fel, hogy nem tudok kürtözni. Kürtöd? Nem tudok! Akkor adja a, hangod, a hangoddal kürtöd. De nem tudok hanggal kürtözni, basz meg! Jó, hát így nem megyek be. Nincs, hát nincs morálom. Ha meg nem azt küldtük, én itt fogok állni az ajtóba. Hát ez... Hát Robi... Ez kurva jó. Csak próbáld meg, bazd meg. Tudod mit fogok megpróbálni? Anyádat ágyba bazd meg. Gyere ki! <laughs> Na, valamit, valami kürtöd, gyerünk! Nem tudok kürtözni, bazd meg! Ahhoz meg kell kapnom a mikrofont! Bármire bemegyek! De miért nem nyomsz egy kürtöd? Mert nem tudom, bazd meg! Nem tudok. De mi az, hogy nem tudsz, bazd meg? Nem tudok, bazd meg. Csak csinálj egy ilyet, hogy... Mm, uh, mm, jó, bro! Gyere, Dino! Ez atom retard, bazd meg. Ne bazd meg! Bazd meg! Kurva anyátokat! Oh Mi a fasz, ledobtam a saját épületünket ultival. Köszönöm szépen. Elmegyek topra. Elásni magam, az meg. Jövök, jövök, menj már rá! Hát mi, tessék! Hú de, hú de na, sebzem, na, na, jaj de sebzem! Ennyi, ennyi, ennyi. Miss, miss, miss, miss, miss. De igen, szép volt ez a fos bazd meg. Azt olvastam még, hogy miss, miss, miss. nem az meg. Robi! Uha. Uha, gyerekek! Ja, nem tudtok megölni, zsiráfok. Hogy okay. nem sebzek, bazd meg. <laughs> Tracer, please. <laughs> Na, gyertek már. I have, I have no HP, my friend. <laughs> Akkor hátadobom nektek a tankot. Meg, meg, meghaltam. Mert is. Van. Ha nem bírom meg, hogy ennyi van, Not today, Johanna! Not today! Oh! yeah! <laughs> <laughs> no, neither. Elmérő hoppi! Olyaj. Mi fostok? Gyertek, bazd meg! Wow! Ui! Hello! Ajaj! Gyerünk, na Bence, most hadd lássuk egy 1v4-et. Jó, jövök. Na, nézzük. Hey guys! Oh, wow! Az a HP, na majd én elkapom. Ötszek és kelek. én, itt, én itt jövök. Oh. Én itt jövök. Gyerünk el! Ó! Miért lett több HP a bombától? Hoho! Ajaj, ajaj. No. Oh, what the fuck? What the Most, most meg kell mindenki egyszerre menjen rá a malfinóra. Három. Te charge te charge Három, három, három, kettő. Gyerünk! Gyerünk! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! De Miért nem sérül, bassz meg? Mert én hílelem a lövésemmel! <laughs> Igen! Meghalt, meghalt! Fata. Na, hát most Ja, hogy... De meghaltam alapjűrőn. És ki se rak, hallod? Four, three, two, one. oh, yeah. Ez olyan, mint amikor mondja. Itt egy sztertes, itt van alattam egy sztertes, ki tudja valaki szedni? Itt van alattam, bazd meg. Melyik? Itt áll, bazd meg a sztertes a bokorba. Hát bazd meg! Hát nem igaz! Én mind a És elindulnak botra. Tudom, mivel vagy. Tracer! Jézus! hát... És így ott állnak öten és néznek, bazd meg. Én még elnyomtam azért egy ilyen időt. Tiltot, miközben mentem le. Ez, az, ez már beszél. Marci? Hova? Robin! Lol, Marci, beestél oda a izébe. Megölöm Chrome-it! Megölöm Chrome-it! shit, bro. Ja, le kéne mennünk, Max. Mosoljál már. Nem, én élek. Én Voltak, hogy fordultak, én visszafordulok. Jó, csak én meg kaptam egy öklöt a fejembe, bazd. Itt van a valira mögöttünk, megint bazd meg! Hát nem akarom elhinni! Semmi baj, Robi, ez minden... Én Bence itt... Nincs igazából frontline -ok, meg, meg hát kell, hogy állapítsd. Uh, haló, itt vagyok. Van. Ja. <laughs> Mert karazin, karazin a híler. Hm? Hát nincs híler. Ah, Krómi az. Ajaj, cringe cancer. Miért mellettek? FOL! Ó, bazd meg az a fal! az a fal! Annyi térek, mint egy szaros bugyi, bazd meg. Szétszednek! oh, Marci megérkezett. Menj be, menj be. Bum. Szétszednek darabokra. Oh. Te nem voltál rossz, Bence, meg Nem voltál rossz. Hm. Mi? Őszintézzel, vagy hazudolodzol? Figyelj, Robihoz képest kibaszott jó voltál. Hm, Szegény gyerek. Hát, az jó. Na jó, akkor hol, hogy kell törölni? De hogy kell törölni egy játékot Battle.net? <laughs>